perdus dans le désert humain, les hommes qui marchent les buts de la vie, ils s'en va les dunes de la vie, on en fera certains Je prends un jour. Quel coin magnifique. Puis en plus, il fait bon en plus. Ah ouais. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour garder ça. <laughs>